علي صوتك انا عبد الحفيظ طايل مؤسس ومدير المركز المصري للحق في التعليم وواحد من مؤسسي نقابه المعلمين المستقله ومن الناس اللي شاركت في تاسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقله بعد كل التضامن بكل الطرق مع عمال النقل العام ضد الهجمه الغريبه او مش الغريبه في الحقيقه ضد الهجمه دي على حقوقهم وعلى آه، حقوق المصريين بشكل عام خصوصا الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والحق في المطالبه حتى بالحقوق آه، الدولة في مصر في الفترة الأخيرة بتشتغل بمنطق إسكات كل صوت آه، يحاول يطلب حقه أو كل صوت حتى يحاول يدافع عن الناس اللي بتطلب حقها آه، والهجمة دي مش هتودي في سكة تانية غير انفجار مجتمعي ضخم جدا جدا محدش يعرف مداه هيبقى ايه ولا هيحصل امتى في الحقيقة الزملاء في في هيئة النقل العام طول تاريخهم من طول عقود كل كل حكومه بتيجي عينها عليهم الناس متهمه بانهم اخوان رغم انهم كانوا بيضحكوا بيلاحقوا ايام الاخوان وكانوا آه، بيتعرضوا لمشكلات ايام الاخوان الاتهامات اللي من النوع المألوف ومن النوع المحفوظ اللي بيتوجه للعمال النقل العام ولكل المدافعين عن حقوق العمال في مصر وعن حقوق الانسان في مصر بشكل عام هي آه، مقالها في الحقيقه من اسباب التاريخ. مقالها الأساسي إنه بعد سنة سنتين ثلاثة حتى لو أمر طلع عن كده المصريين هياخدوا حقوقهم وبلدنا هتبقى أفضل وبفضل تجارب زي تجارب مناضلة زي تجارب هيئة الأهل العام آه، أتصور إنه المستقبل بتاعنا هيكون أحسن من كده كتير جدا جدا